Bonjour Mohamed. Bonjour Nathalie. Mohamed, tu as écrit un livre dont tu souhaites faire la promotion. Ce livre est déjà téléchargeable sous format numérique et il sort en format papier le 15 octobre prochain. Il s'appelle El Mouhim, le livre de Thoth. Est-ce que tu peux nous en dire plus En arabe, El Mouhim veut dire l'essentiel, euh, aller à l'essentiel, à l'essence même des, choses. Donc euh, El Mouhim est inspiré du livre de Thoth euh, plus particulièrement des, euh, des tablettes d'amoureux de Thoth, qui sont un mystère euh, pour tous les gens qui peuvent le lire. un texte très opaque et qui cache beaucoup d'énigmes et qui répond à énormément de questions de croyances et de sciences magiques. D'après mes recherches et après avoir passé des heures et des heures et des semaines à lire et à décortiquer ce livre-là, je me suis rendu compte que euh, pas mal de croyances, hein. d'ailleurs des, croyances euh, du genre euh, religion, que ce soit dans le christianisme, l'islam. s'étaient inspiré de, ce livre. Et je me suis rendu compte petit à petit que, ce livre-là était, une source d'inspiration hein, pour pas mal de civilisations. Et, je, et elle influence encore aujourd'hui certaines, certaines confréries, certains groupes. Euh, donc ce, ce texte-là, euh, dans un premier temps, quand il est lu, euh, euh c'est incompréhensible. Et quand on fait des relations petit à petit avec ce qui nous entoure, on voit des, des, des, des parallèles, des coïncidences qui, qui, nous amènent, qui finissent par nous amener à, à faire un constat que tout compte fait, ce livre-là n'est pas si irréel que ça, et il décrit une, une réalité cachée certains passages euh, de, ce livre, euh, qui soi-disant auraient été écrits par Thoth, euh, parlent de pyramides. Hein. cela sous-entendrait que les pyramides, le concept des pyramides existait bien avant l'apparition des, Égyptiens, puisque les dieux en parlaient déjà, et Thoth, tout en particulièrement, dans ses tablettes, cite un passage, il écrit un passage que je vais vous citer, et qui dit comme ça, j'ai construit la grande pyramide en m'inspirant de la pyramide naturelle des forces de la Terre, afin qu'elle brûle éternellement et qu'elle demeure à travers les âges. Il, ajoute ensuite, dans sa forme, j'ai inscrit mon savoir de la science magique afin qu'elle soit toujours disponible euh, lorsque je reviendrai de la mentie. Donc, euh, on peut en déduire là que euh, pyramides, la notion des pyramides est une, notion divine et non pas humaine. Donc euh, ça, passe, ça dépasse le, cadre du tombeau du pharaon qui, euh, qui, espérait atteindre la vie éternelle. par la suite, j'ai continué à faire mes recherches et je me suis rendu compte que, par hasard, je suis tombé sur une photo qui avait été faite en 1934 par la Royal Air Force et qui euh, par la suite a été confirmé par des photos satellites qui montrent la pyramide de Khéops sous une forme qu'on ne connaissait pas. Donc euh, euh, toute pyramide a quatre faces et pendant les, équinoxes, ça dure deux jours par an, cette pyramide laisse apparaître huit faces. donc, déjà la première énigme, c'est pourquoi la pyramide a huit faces alors qu'elle a, le reste de l'année, on n'en voit que quatre. Alors c'est une... Euh, disons qu'au euh, niveau architectural, c'est inexplicable, du moins avec les connaissances que l'on a aujourd'hui, mais le constat est là, euh, les huit faces apparaissent. Et avant d'aller plus loin, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire qui est Thoth et quel est le lien avec Hermès Trimégiste Thoth est un dieu égyptien, dieu de la science, du savoir et des écrits et de la magie cachée. Euh, Hermès Trimégiste, c'est la version grecque de Thoth. Euh, c'est pour cette raison que euh, dans les tables d'Amorode, on parle de Hermès Trimégiste parce que c'est ce qui nous reste des écrits de Thoth. Le, livre de Thoth, l'original, a disparu, on ne le retrouve plus. Et donc aujourd'hui, on s'inspire de, Trimégiste, la version grecque, pour étudier ces tables. Donc pour revenir à la pyramide de Gizeh et à ses fameuses huit faces, euh, euh, c'est une façon d'observer la, pyramide de Gizeh. Euh, jusqu'à présent, on était conditionné par le fait que ce soit un tombeau, une pyramide à quatre faces. Et même quand on, voit ces photos, et quand on voit les photos satellites, on continue à avoir le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on est surpris de découvrir les huit faces, mais tout compte fait, on reste dans la perception des faces, et non pas sur une autre perception. Donc, la meilleure façon de, cacher euh, quelque chose, c'est de la sortir du champ visuel de, perception de l'individu qui observe. Si moi je regarde la pyramide de Gizeh et que je me focalise sur les faces, je ne verrai que des faces et je ne verrai juste qu'une pyramide. Par contre, si on fait le lien avec, euh, le, texte de Thoth, euh, qui écrit qu'il a utilisé les forces naturelles de la Terre euh, pour, construire cette pyramide, on peut se poser la question. On peut se poser la question réellement. Et on peut le voir sur les photos qui, défilent actuellement. Euh, est-ce que ce sont des faces ou est-ce que ce sont plutôt, ce ne serait pas plutôt quatre branches Quatre branches. C'est-à-dire que chaque demi-face des, des faces qu'on voyait est une face de cette, de cette branche. Donc si on se réfère au texte de, Thoth, d'Hermès Trismégiste, il a utilisé les forces naturelles de euh, la Terre pour ériger cette euh, pyramide. Donc la question est, qu'est-ce qui pourrait être ces forces naturelles Donc, j'ai poussé la réflexion, euh, j'ai élargi mon champ de vision, et je me suis rendu compte que les quatre éléments qui façonnaient notre, notre Terre étaient les quatre éléments que je vais citer, c'est-à-dire le feu, l'air, la, terre et l'eau. Donc, si on part de l'hypothèse qu'il a utilisé les forces naturelles de la Terre pour construire sa pyramide, il a forcément utilisé quatre éléments qui pourraient correspondre aux quatre branches qui apparaissent deux fois par an euh, pendant les équinoxes. Cela sous-entend quoi Cela sous-entend que si je regarde cette forme géométrique à travers les faces je viens en déduire que c'est une pyramide. Mais par contre, si je regarde la même forme géométrique en regardant les branches, je vais en déduire en réalité que c'est une étoile à quatre branches, et non plus une pyramide à quatre ou huit faces, mais une étoile à quatre branches. Et chaque branche est un élément dont Toth dit les forces naturelles de la Terre. Alors si je comprends bien, cette forme géométrique n'est pas une pyramide mais elle représenterait une étoile à quatre branches, dont chaque branche représenterait des forces naturelles de la Terre. Et cette étoile serait la couverture du livre de Thoth, c'est ça c'est exactement ça. C'est euh, une autre façon de de, percevoir la pyramide, donc sous forme d'étoile. Et, donc, c'est euh, une interprétation du texte euh, des tables d'émeraude qui devient de plus en plus claire. Après avoir construit cette étoile, il nous indique qu'il a laissé tout son savoir dans cette forme. Cela sous-entend quoi Cela sous-entend en réalité que c'est son savoir qui a façonné cette forme, et pas la forme qui a façonné son savoir. Et il insiste euh, en disant, plus loin dans les tables d'émeraude, euh, qu'il existe ce qu'on appelle les seigneurs des cycles. Et il les nomme les neuf, et ils sont au nombre de sept. Si on utilise les intervalles qui y entre les, nombres, et que chaque nombre correspond à un point, euh, on arrive facilement à reproduire cette étoile. En positionnant les seigneurs des cycles dans un ordre bien particulier, on arrive à reproduire cette forme. Donc euh, Thoth nous dit que les seigneurs des cycles sont là et surveillent l'évolution des hommes. Ils vivent sur un plan euh, qui n'est pas accessible à l'homme, mais leur sagesse est telle euh, qu'ils sont là pour enseigner à l'homme ce que l'homme ignore totalement, du moins ce que l'homme a perdu depuis des, depuis l'aube des temps et euh, leur travail, leur action sur nous est de nous indiquer le chemin à prendre. Donc si on positionne les sept seigneurs des cycles, comme je vous dis, dans une position particulière, on obtient non seulement cette forme d'étoile, mais on obtient un chemin. Un chemin qui part de 3 et qui va à 9. Alors euh, ce chemin, on le retrouve euh, sous plusieurs aspects dans différentes cultures et de différentes religions. Certains parlent des sept chakras, d'autres parlent des sept cieux, d'autres parlent des sept péchés capitaux, les musulmans parlent des sept sous l'ombre de Allah. Cela veut dire quoi Cela veut dire que si on suit ce chemin qui part de 3 à 9, on va compter combien d'étapes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on obtient ces fameuses, ce fameux 7 qui est considéré comme un nombre magique et, qui régit euh, pas mal de croyances qu'elles soit d'ordre spirituel ou religieuse. Et ce qui est étrange dans ce que tu dis, dans ces nombres entre le 3 et le 9, où sont passés les nombres 1 et 2 Si ce chemin euh, aujourd'hui est au 3 et qui doit nous amener vers le 9, cela sous-entend, comme tu dis, qu'il manque le 1 et le 2. Cela sous-entend surtout que nous avons commencé le cheminement depuis bien, bien longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le 3, nous, avons une forme, une apparence humaine, mais avant d'être sous cette apparence et euh, à euh, euh, sur ce, sur ce nombre-là, nous étions aussi dans le nombre 2 et le nombre 1. Donc le 1 symboliserait le tout. Toute chose sort de là-dedans. Et, mais ces choses-là, pour qu'elles puissent apparaître ici physiquement sur Terre, c'est comme si elles devaient passer une porte intersidérale, une porte qui, qui, qui joint deux univers. Ce deux correspondrait à, la notion de féminin-masculin. Sur Terre, aucune vie, qu'elle soit végétale, animale ou euh, humaine, ne peut apparaître sur Terre si elle n'obéit pas à cette règle. Donc l'enseignement de Thoth, c'est pas forcément euh, les points, ce ne sont pas forcément les, seigneurs des cycles eux-mêmes, c'est l'espace qui entre eux. C'est-à-dire quand vous partez du point 3 pour aller vers le point 4, l'enseignement se fait durant le chemin, durant le cheminement. Vous n'arriverez au 4 que si vous avez compris l'espace qui, sépare le 3 et le 4. Donc ça marche de la même façon pour le, 4 qui mène au 5 et ainsi de suite. Donc Todd dans ses écrits nous rajoute autre chose aussi. Nous dit que autour de nous, ces maîtres d'illusion sont au nombre de 12 et que durant euh, l'histoire euh, de toutes les civilisations, aussi loin qu'on puisse euh, partir, si on part des Sumériens en passant par les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les chrétiens, les musulmans, les Juifs, les Hébreux, on retrouve un point commun. Ce 12 est toujours présent. Prenons l'exemple des Grecs, si on parle des 12 travaux d'Hercule, on parle d'une idée. Les Grecs façonnaient leur esprit en fonction euh, du courage et de la force et de la gloire euh, d'Hercule. Les Romains ont fait la même chose. Ils ont pris les douze travaux d'Héraclès. Si on va voir les Sumériens, il y a les douze dieux sumériens. Si on va voir les Égyptiens, on, constate que là aussi, il y a les douze euh, dieux. quand on parle des, Hébreux, on parle des douze tribus d'Israël. Quand on parle des, des chrétiens, on parle des douze apôtres. Et quand on parle par exemple euh, des, des, musulmans, on va parler des douze, euh, des euh, califes. Et même de la franc-maçonnerie, il existe le socle de la franc-maçonnerie, ce sont les douze principes. 12 principes. Et comme par hasard, un nouveau douze est en train d'apparaître. Et là, sous nos yeux. Et ce douze apporte une nouvelle civilisation. Et nous voyons bien que depuis quelques dizaines d'années, tout s'accélère. La technologie prend le pas sur l'homme et euh, créer une autre civilisation. Et comme par hasard, là de nouveau, vous avez une douze qui apparaît, et qui apparaît sous les formes des douze étoiles de l'Europe, alors qu'il y a 27 pays dans l'Europe. Quand tu parles de ces maîtres de l'illusion, dis-nous quelle est leur particularité ces maîtres de, l'illusion ont, un pouvoir particulier. Ils sont capables de créer des mondes. Euh, tout à l'heure, je citais les douze en citant en parallèle les civilisations. Euh, on va prendre des civilisations que tout le monde connaît, et qui sont euh, d'actualité. Euh, les douze principes qui régissent la, religion musulmane ont créé le monde musulman. Si vous n'adhérez pas à ces douze principes, vous n'êtes pas dans le monde musulman. Il en va de même pour le, monde chrétien, il en va de même pour le monde juif. Donc, ce, ne sont pas des mondes physiques, mais ce sont des mondes abstraits, mais qui sont en même temps une réalité, puisque ce qui conditionne le plus un individu, c'est ses croyances. Et, ses ces croyances euh, font en sorte de, conditionner euh, sa perception de son environnement et des autres. Euh, donc, on va créer un monde pour chaque peuple, avec des repères bien particuliers et avec des principes qui sont les siens. Alors, Mohamed, pour résumer, le livre que tu as écrit, en quoi nous permet-il d'échapper à toutes ces illusions qui conditionnent notre réalité pour lever le voile sur euh, ces illusions, je vais te prendre un exemple, Nathalie. Donc tout à l'heure, je disais que nous étions sur le nombre 3, puisque nous sommes Trinité, et que notre cheminement a déjà démarré au 1 et qui doit nous mener jusqu'au 9. Nous sommes au 3 et notre but est d'aller vers le 4, d'apprendre assez pour comprendre la conception du 4. Nous sommes tous Trinité et nous sommes tous en quête de ce, fameux cheminement qui nous emmènera vers le 4 et au-delà. Euh, qu'est-ce qu'ont fait les, gens qui nous gouvernent hein Ils ont créé un 4 pour les chrétiens, ils ont créé un 4 pour les musulmans, ils ont créé un 4 pour les juifs, ils ont créé un 4 Bouddha. Euh, récemment, euh, la franc-maçonnerie a créé un 4 qui s'appelle le Grand Architecte. Il y a un nouveau 4 qui est actuellement en train de modifier le monde et de créer une nouvelle civilisation, mais ça serait trop long à vous expliquer en direct. Vous trouverez la réponse dans le livre El Mohim cette notion de quête et d'apprentissage, qui, est un instinct profond chez nous, euh, cette quête de, réponse, face à ce 4, les réponses ne proviennent plus de nous, mais elles proviennent de ce 4. Chez les musulmans, les réponses seront, correspondront à l'esprit musulman, chez les chrétiens, l'esprit chrétien, et ainsi de suite. Mais ce qui est important surtout, c'est de voir que tous ces douze ont un lien commun. Ils nous enseignent tous, tous, la notion du bien et du mal. Donc il nous enseigne une, philosophie basée sur le binaire. Cela sous-entend quoi Cela sous-entend que ces philosophies et ces douze ont la capacité et la magie de créer une illusion telle qu'en fin de compte, on pense être dans la bonne direction, mais en réalité, si on est conditionné par la notion du bien et du mal, c'est-à-dire la notion binaire, en réalité, on, est, on tourne le dos aux quatre et on est en train de regarder le deux. Donc qu'est-ce qui se passe Au lieu de cheminer et de grandir et d'éveiller ses consciences, cette magie nous oblige, nous donne l'illusion d'être sur la bonne voie, alors qu'en réalité, on tourne le dos à l'objectif, puisqu'on regarde le 2. Voilà. Donc, ça, ceci est un exemple. Euh, le livre euh, que j'ai écrit euh, et qui s'appelle donc El Mouhim, le livre de Thoth, et qui regroupe l'essentiel de ce que euh, une personne qui chemine doit savoir, permet de déjouer tous ces pièges. Permet en réalité de comprendre qu'il n'existe qu'un seul 4. Sur les centaines de milliers de 4 qu'on peut te proposer, il n'en existe qu'un seul, qui pourra t'emmener au 5, 6, 7, 8, 9 et t'accomplir et terminer, aller le plus loin possible dans ce cheminement. Mais ce 4, je ne peux pas l'annoncer directement comme ceci. Euh, il est dans le livre, donc je j'invite toute personne qui souhaite sortir de son conditionnement et de ses illusions pour voir enfin une partie de la vérité, d'aller euh, jeter un coup d'œil sur ce livre euh, où tout est déchiffré, toutes ces sciences euh, magiques cachées par Toth, euh, qui englobe les maîtres de l'illusion, qui, englobe les, sept seigneurs des cycles. Et si je rajoute, parce qu'on n'en a pas, parlé là, il y a aussi les 42, les 42 commandements, il y a Horus et ses quatre fils. Donc, tout ceci est expliqué, traduit, et non pas seulement traduit, mais systématiquement mis en comparaison avec cette fameuse étoile à quatre branches dont Thoth parle dans ses écrits. Le livre sortira le 15 octobre 2020. Il y aura une série de six livres qui sortiront par la suite, un par an, accompagné de quatre vidéos, une fois tous les trimestres. Merci beaucoup Mohamed pour ce partage. C'est moi qui te remercie Nathalie. Alors je rappelle que le livre sort en version papier le 15 octobre 2020. Sous la vidéo apparaît le lien vers lequel on peut se fournir le livre El Mouhim, le livre de Tot qui, je le pense, répondra aux questions que certains d'entre nous se posent. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera partagée fin novembre. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.